Diolch am y gwahoddiad i siarad gyda chi uh, heddi. Rydyn ni yma achos mae'r cyfrif, cyfrifiad wedi dangos newyddion drwg i ni. Ac mae'n rhaid i ni ymateb i'r newyddion yma. I Blaid Cymru, fel Cymdeithas yr Iaith, mae materion yr iaith yn bwysig iawn. Mae lot o bobl wedi brwydro'n galed a gwneud lot o waith i dyfuriaeth dros y blynyddoedd. Pobl yma yn y cymoedd drwy eu plant nhw ac addysg Cymraeg a pobl fel Cymdeithas, Mudiadau Dathlu'r Gymraeg, y Mentrau a'r Ysgolion Meithrin, mae lot o ymdre wedi mynd mewn i achub yr iaith. Ond mae ffigurau yn dal yn dangos bod nifer y bobl sy'n gallu a deall Cymraeg yn mynd lawr. Rydyn ni'n colli tua 3,000 o siaradwyr Gymraeg blo, bob blwyddyn. Yn yr ardal yma, wrth gwrs, mae'r nifer sy'n gallu siarad Cymraeg yn aros rhywbeth yn debyg. Yr er her yma yw gwneud hi'n bosib i bobl defnyddio'r iaith bob dydd heb fod angen brwydro. Ond rydyn ni wedi gweld newid mawr yn y gorllewin a'r gogledd. Mae nifer y siaradwyr, siaradwyr wedi mynd lawr yn gyflym. Dydyn ni ddim yn gallu dioddef colli cymunedau Gymraeg fel hyn. Wrth gwrs, mae cysylltiad rhwng problemau economi a phroblemau iaith, ac mae problemau'r economi yn cario ymlaen. Fel mae David Wigley wedi dweud, drwy'r deyrnas unedig, mae'r gap rhwng gogledd, gogledd a de yn dal yna. Mae Chelsea deg gwaith yn fwy cyfoethog na rannau o Gymru ardaloedd fel Merthyr. Mae'r ymgyrch i achub yr iaith yn mynd law yn llaw gyda ymgyrch i adeiladu economi tegach. Mae angen atebion ar gyfer y cymunedau Cymraeg, cymunedau traddodiadol sy'n colli iaith yn araf deg awd ar ôl deg awd yr un atebion sydd angen ar gymunedau dros y wlad. I fi, angen atebion torfol, cydweithredol, cymunedol a sosialaidd. Ond hefyd, mae rhaid i ni gael mesurau arbennig, mesurau fel dysgu'r holl plant trwy'r Gymraeg o dair oed ymlaen, fel nes i gyhoeddi yn yr haf dros Blaid Cymru. Ni, a, ni angen edrych hefyd ar bethau fel cyrff cyhoeddus yn y gorllewin a'r gogledd i weithio trwy'r Gymraeg fel Cyngor Gwynedd. Codi mwy o dreth cyngor ar adaeth haf, dau haf, a chreu cynlluniau lleol ar gyfer cymunedau cyneliadwy. yn olaf, dwi eisiau dweud gair am undod. I fi, mae cyfrifiad, cyfrifiad yn gwneud i fi feddwl mae'n bwysig bod pawb sydd eisiau dyfo, sydd, sydd eisiau dyfodol i'r iaith yn gweithio gyda'i gilydd er mwyn creu Cymru'r wir ddwyieithog. Rydw i'n gwybod clir, rôl Plaid Cymru yw arwain y ffordd, yn cefnogi'r Gymraeg ac a chreu cyfle i'r iaith tyfu. Dwi'n gofyn felly i chi gefnogi, trafod, gwthio, hyd yn oed anghytuno, ond plis, ddim cwmpo mas. Felly, i bawb sy'n poeni am ddyfodol y wlad yma a ddyfodol ein iaith arbennig ni, beth am weithio gyda'n gilydd be gallwn ni. Gata'n gilydd, amlaen.